vertitur in terea et ruid oceano nox in volvens umbra magna terramque polumque mirmido numque dolos fusi per moinea teucri contiguir sopor fessos complectitur artus iargiva phalanx instructis navibus ibat a tenedo tacitae per amica silentia lunae. Litora nota petens, flamma scum regia puppis extulerat fatis quedeum defensus iniquis incluso sutero tanaus et pinea furtem laxat claustra sidon illos patefactus ad aura ens reddit equus laiti cavus ei robore promunt de sandrus de lusque duces et dirus ulixes de missum lapsi perfum acamas quae tuasque Pelites neoptolemus primus quae macaon, et menelaus et ipse doli fabricator peios, invadunt urbem somnum vinoque sepultam caiduntur vigiles portisque patentibus omnes accipiunt socios ad quagmina conscia iungunt tempus erat quo prima quies mortalibus aigris incipitet dono divum gratissima serpe in somnis ec ant oculos maestissimus Hector visus ad esse mihi largousque fundere fletus. Raptatus bigis ut quonda terque cruento pulvere perque pedes traiectus lora tumentes. Ei, mihi, qualis erat quantum mutatus ab illo hector qui reddit ex suvias in dutus achilli vel um prigios jaculatus pupibus ignes squalentem barvet concreto sanguine crines vulnera quilla gerens quae circum plurima muros accepit patrios ultro flens ipse videbar compellare viret maestas ex promere vocis. O lux Dardaniae, spes o fidissima Teucrum, quae tantae tenuer morei, quibus Hector aboris, expectate venis, ut te post multa tuorum funera post varios hominum corbisque labores, deifes aspicimus, quae caus indigna serenus foi david fultus aut cur haec vulnera cerno ille nihil nec me quae rentem vana moratur set graviter gemitus in mode pectore ducens Eu fuge nate dea de qui sait eri flammis hostis abet muros ruit alta culmine troia sat patriae priamo quod datum si pergama dextra defendi possent et iac defens fuissent sacra suos quod tibi commendat troia penates hos capefatorum comites his moenia quae magna per erratu statuis, quae dei pontu. Si, caedet, manibus vita vestamque potentem, aeternum quaditis effert penetralibus in.